No, no, no sé si quiero pegarme o si lo que quiero es matarme La droga ya no consigue llenarme, pero otro porro voy a liarme Mierda, se me está haciendo tarde, ya a las 3 y ya cierra el after Ya a las 3 y no tengo hambre, puse su place que no haya money Tengo ansiedad, lo siento, no controlo mis impulsos, me comen por dentro Me tomo con tanta puta me contento pero se haga Pero que mi vida no acabe mal, quiero la casa en la playa, al lado del mar No tener nunca más que trabajar, quiero dormir y no despertar Puta ya no quiero coca, tampoco paso de las otras zorras Llevo ya como siete clones, Vienen a mi zona, rachas de Barcelona Fumo de me elemental de no quiero coca, tampoco quiero a otra Yo solo te quiero a ti Ya pensaba estar en la boda Yo paso de las otras zorras Llevo ya como siete clones, Vienen a mi zona, rachas de Barcelona Fumo de su elemental Hoy me he despertado No me quiero levantar Estoy paranoiado No me puedo tranquilizar Que le jodan las pastillas Siempre quiero más que le jodan a todo, puta mierda de ansiedad. Sé que estoy perdido, pero no me quiero encontrar. Sé que soy el único que ve la realidad. Estoy enfermo, pero no sé si me quiero curar. Porque creo que las voces me pueden guiar. Y sé que algún día este infierno acabará. Pero mientras te y sé que algún día yo me podré curar Pero hasta el último día sé que lucharán Me paso todo el día metido en Forchan La gente de mi entorno ya me empieza a asquear Si no fuera por ellos fuera por el ribotil me hubiera matado ya Solo moriré cuando no se canten mis letras Estoy avanzando, no miro ya para atrás En el fondo del abismo yo me encuentro genial